Что такое биткоин? Биткоин — это первая децентрализованная цифровая валюта. Биткоин — это цифровые монеты, которые можно отправлять по интернету. По сравнению с другими валютами у биткоина есть ряд преимуществ. Биткоины передаются напрямую от одного человека к другому по сети, без походов в банк или расчетную контору. Это значит, что комиссия гораздо ниже. Ими можно пользоваться в любой стране, твой счет невозможно заморозить, и нет требований и ограничений пользования. Посмотрим, как он работает. Есть несколько обменных бирж, на которых можно купить и продавать биткоины за доллары, евро и другие валюты. Твои биткоины хранятся в цифровом кошельке у тебя на компьютере или мобильном устройстве. Отправить биткоин так же просто, как email, И за биткоины можно купить все, что угодно. Безопасность сети биткоин обеспечивают так называемые майнеры. Майнеры получают от системы новосозданные биткоины за проверку транзакций. После проверки транзакции попадают в общедоступную учетную книгу. Биткоин — это полноценная цифровая платформа для инноваций. Программный код сети открыт, и любой может на него посмотреть. Биткоин меняет финансовую сферу так же, как интернет изменил печать. Когда выход на мировой рынок доступен всем, реализуется масса творческих идей. Биткоин — это отличный способ для компании минимизировать комиссии за сделки. Чтобы принимать биткоины, не нужны инвестиции, запуститься очень легко. Все платежи окончательные, а у тебя будет дополнительная прибыль из биткоин-экономики.